انا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل انا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل انا اللي لا عمري يمكلي ولا ملي انا اللي في وش زمني وقف ولا تهزي اللي عايشة سنين أنا الموضوع أنا الصوت اللي وقت الزمن كان مسموع